Okay guys, aku ni and welcome to the escape. So, um, malam ni adalah malam raya. And insyaAllah aku akan upload video ni pada pagi raya esok hari. And pada kesempatan kali ni, aku nak ucapkan selamat hari raya. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Um, kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia and tak ada apa pun yang kita nak buat pada malam ni Just kita sembang And aku nak tunjuk something lah kat korang So last week mak aku dah beli dah ni Daun palas Yang kita nak buat daun uh, Ketupat palas And Inilah dia So Sekarang kita nak buat lah dalam 2-3 kali eh, ketup, Ketupat palas Jadi aku baru buat Geng Aku aku oh, yang Ketupat panas Kita tak boleh Buat dulu Kita kena Buat dia punya Apa namanya Dia punya pulut dulu Separuh masak way half cook lah And Baru kita masukkan dalam Kita punya ketupat balas tu Kita bentukkan dia Sampai jadi satu ketupat So ya yeah. Now is Wait kita check kita punya jam pukul berapa Almost 12 lah Sekarang baru 11 and half <sighs> Actually I have Nothing to do tonight Guys, Nak kata ngantuk tak hmm. Aku rasa better kita jumpa kat studio Let's go Kita jumpa kat studio Okay guys So, ya, yeah, kita jumpa jap. And ya, yeah, malam ni adalah malam raya. And Hey, bila Rama tak buat video macam ni, rasa dia macam a bit awkward and plus I have no idea apa yang aku nak cakap. Tapi kat sini aku just nak bagi tahu korang sejak belakangan ini aku tak boleh nak post video sangat because sebab aku ada banyak perkara yang kena kita kena buat. Uh, kita ada banyak benda yang kita nak kena buat. Kalau korang tahu idea, uh, content idea content banyak. As you guys can see lah. Okay, I show you the whiteboard. Dari atas sampai ke bawah itu semua idea for untuk kita punya content YouTube. Tapi dekat sini bila kita ada idea sekalipun kita tak boleh nak buat sebab kekangan masa. Ah, kita tak banyak masa. Aku pun Tapi untuk cover balik aku punya YouTube channel untuk keep orang kata keep update lah. Aku post video-video lama kita punya behind the scene, the making of dan video-video lama 2-3 tahun lepas punya video sebagai memori lah dan untuk kita kekal update di YouTube ah now kita is too close dengan 2k subscribers guys ah sangat satu achievement yang besar untuk kita orang untuk aku juga yang um, handle escape since uh, 2017 before that aku ada a couple of youtube channel like Ash 8 Studios uh, Escape Media Dust Film Productions And eh, yang paling lama is Dust Film Productions is since 2015. Dah 2015. Aku dah plan nama untuk Dust Film Productions tu since 2015. Dan ya, yeah, benda tu lamalah. Okay guys, aku ada benda aku nak cerita dengan korang ni. Tadi petang tadi aku kena pergi Sungai Besar kena bank in duit dekat someone ni lah. Yang aku dah bawa dia punya account number semua macam biasa. Aku gerak dengan member aku Adam. Kita gerak daripada Skinchan sampai di Sungai Besar. Tak ada masalah apa-apa. Dan kita pun sampailah di CIMB Bank. Uh, settle lah aku bank in tu semua kita pun balik nak tapi aku pun tak balik lagi aku nak pergi beli petai and aku nak pergi uh, drive through dekat McDonald lah aku nak beli ice cream lah tengah queue panjang-panjang tu tiba-tiba I got a phone call from Abang Mal and Abang Mal told me that he on emergency he need um, help from from me lah dia nak guna 4x4 uh, my father and aku pun bergegas call my mom and my dad told uh, and I told them I'm gonna to borrow I'm gonna to I'm gonna to lend dia 4x4 and bagi abama lah uh, time dia call tu is like around I think 6.15 lah pukul 6.15 And aku janji dengan Abang Mal 6.30, 6.30 Tapi aku dah expect lah memang kita takkan sampai lah 6.30 tu because Sungai besar tu is almost 30km lah daripada rumah aku Aku nak pergi hantar Adam tu balik And aku nak pergi dengan traffic lagi bukan jalan lancar je kan Macam kita expect lah 30 minit Ah, 30 eh, minit Almost 30km kita boleh bolehlah lah berdal-berdal dalam 20 minit kan itu apa yang kita kita predict and benda tu tak jadi sebab ialah apa yang terancang Allah tentukan kan so dalam perjalanan aku dekat parit sebelas tu oh bunyi satu bunyi sangat kuat tung tahu kan tahu bunyi apa aku langgar batu yang besar besar-besar tangan aku ni aku langgar and aku risau rim bengkok and aku risau tayar meletup but alhamdulillah everything's going well tapi malam tadi eh tadilah pukul 8 tadi aku dap aku dapat Adam send story kat aku dia cakap uh, aku tengok story tu story tu story IG tu dekat dengan tempat yang aku langgar batu tu And member aku dia punya tayar kereta dia meletup Alhamdulillah syukur sangat tayar kereta aku tak meletup And tak ada apa-apa aku dah check tayar aku Alhamdulillah tak ada apa-apa balancing pun semua okey Bersyukur sangat Ini kita balik sampai rumah Sampai kat rumah aku bergegas ambil kunci kereta kita gerak pergi ke Mana tadi kita pergi ke Ayang uh, Kedai workshop Ayang Kita pick up Amal Angkat engine bawa masuk dalam Y4 Kita pergi dekat uh, dekat dekat dekat dekat border Parit Empat dengan ke Parit dengan sepadan uh, Tanjung Karang. Kita masuk situ dekat ladang jambu and kita pick up lah motor lama tersebut. Macam uh, aku tak beritahu tadi kan. Abang Mal dia nak guna tu untuk angkat motor. So kita angkat motor tu kita bawa ke Parit 7 and we got paid lah daripada Abang Mal RM50 thank you Abang Mal so <tsk> boleh lah kita makan-makan kan dan ya video pun dah 7 minutes dan aku rasa video aku akan stop sampai sini saja if you guys like the video just give us hit the thumbs up button and don't forget to share this videos or our another videos to all of friend all of your friends your contacts and everyone yang korang rasa korang nak share video ni And also, don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to subscribe our subsidiary channel like Ash 8 Studios, Alma's House, Daniel Hakibibo, Escape Media, and the last one is a uh, Dust Flow Production. And see you guys in the next video. Oh, panjang tu untuk ending kali ni. See you guys in the next video. Aku dan next Escape House. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Raya. And jumpa lagi.